Olá a todos, eu sou a Ana Senunes, uma autora de fantasia e ficção científica, que hoje vem cá para vos apresentar uh, o lançamento de Angel Gabriel, Pacto de Sangue. Este uh, livro eu já lancei há 5 anos atrás em e-book pela primeira vez, mas este ano decidi lançar também a versão física, para quem gosta mais de ler os livros uh, na mão <laughs> e não em versão digital esta a eh, edição, em papel, de Angel Gabriel Pato de Sangue, que é foi o meu primeiro romance publicado. Este meu é romance conta a história de Angel, que é uma humana que vive num refúgio, juntamente com sua mãe e uma população de humanos. Eh, alguns deles praticam magia, incluindo a mãe de Angel, que é a feiticeira mais poderosa da Terra. E depois de uma grande batalha, eh, Angel fica prisioneira num feitiço com Gabriel, que é um dos, um dos vampiros mais poderosos da Terra. Os vampiros eh, tomaram conta do mundo há cerca de 150 anos atrás. Tudo começou em Portugal, aqui no nosso rico país, eh, e agora Angel e Ariel terão que percorrer parte da Europa à procura de uma solução para o pequeno problema deles. <laughs> Eh, Viajarão da Ucrânia até à Espanha, à busca de uma feiticeira muito poderosa, em Envarece. E ao longo do caminho vão, juntamente com a Amilda, que é a irmã adotiva da Angel, e da V, que é uma personagem de surpresa, por assim dizer, uh, vão ter muitas aventuras e muitos segredos são revelados pelo caminho. Esta edição em papel foi totalmente revista, para mim e para uma profissional, e uh, tem também três capítulos extra. Para quem já conhece é a primeira edição em e-book do livro, eu aconselho vivamente a comprar a edição em papel, ou caso já tenham lido e quem não só ler as diferenças, eu para quem já comprou a primeira edição tenho um descontão, uh, claro, para terem direito a também ter esta nova revisão. Uh, é só irem ao meu blog, vou deixar o link aqui <laughs> alguns, e lá terão todos os detalhes para poderem eh, ler uh, os extras, que também têm em direto, não é? Um, ehm, não tenho, infelizmente, um desconto uh, para a versão física para quem comprou o e-book, mas se quiserem, adicionar ao vosso estante um livro, que é uma edição um, de 400 e bastantes páginas, 430 e poucas. Um, estejam à vontade, <laughs> eu agradeço o vosso apoio. Uh, o livro está disponível no Creative Space, na Amazon e em breve noutras lojas uh, parceiras da Amazon. Podem, em Portugal, podem comprar através da Amazon.es ou através da Amazon.co.uk. Hum, através da Amazon.es da Espanha, eh, eu julgo que tenham portes grátis a partir de um X valor, portanto estejam à vontade para comprar. Eu agradeço o vosso apoio, fico agora com algumas imagens do interior do livro. Até já!